somos los niños y las niñas de la Escuela de La Espuña. Como no hemos podido venir a Valencia, os enviamos este vídeo para presentaros nuestro La asesina. Es uno de los vídeos que hacemos con otros compañeros durante el curso. Los grabamos en las clases de aragonés en nuestro cole. Así aprenderemos la lengua de nuestra comarca. Esperamos que os guste mucho. Hasta la vista.